Die tiefe Stimme bei ihm war auch so krass bei, bei Moonfy. Also die tiefe Stimme hat ein bisschen gemacht, dass auch was in meiner Hose sich bewegt hat. Hm. Verständlich. <laughs> Moonfy, Epic Win, Rezo und äh, Reefed Contest. Hey, ich bin gespannt. Might win a game like you've never missed Small cup, blue brain like an analyst You travel up your edge like a catalyst Epic will gain, you that twist you, you, you might win a game like you've never missed Small cock, blue brain like an analyst Chop, chop, chop, might up your edge like a catalyst Epic will gain, you that twist Stark. Ja. Sehr stark. with the blinds yeah. Just in case I'm idiot, puts some up on wine Lived in the weed shoes, that's a high yeah. That's the only way she gets to feel some life That's the only way I feel like it's okay to die Is it really that okay? I won't lose, I'll try If you're gonna lose, say 100,000 times If you're gonna do it, yeah, I know you're about to cry Geil, Alter. Werbung. Ich habe auch dieses Uff, Uff, Uff, hat er, glaube ich, actually aus meinem Uff genommen ja, und halt gepitcht. Ja. Geil. gestorben. Auch so cool. Ohne Witz, Toni, ich habe nicht damit gerechnet, dass so guter ich auch Shit nicht. kommt. ich dachte, das sind so Leute, die mal eben was hingerotzt haben oder so. Ey. Aber jetzt kommen hier Leute an, die actually gute Songs produziert haben. Also wenn das ja. einen ernsten, also einen normalen Text hätte, keinen Spaßtext, und das wäre in irgendeiner Spotify-Playlist drin, so abends ja. so beim Chillen, also das wäre für mich einfach ein normaler Track in der Playlist. Das wäre für mich einfach ja. so, boah, cooler Track so. Ja. Ey, kannst du mir davon auch nachher einen Link schicken? Ja. Mach ich. Ey, ist richtig cool, ne? Ja. Ich glaube, ich spreche von uns beide, wenn ich sage, es gibt drei Songs, die wirklich sich abheben nochmal von den anderen. Diesen, den wir soeben gehört haben, dann Moonfy ja. und Kramer. Die tiefe Stimme bei ihm war auch so krass bei, bei Moonfy. Also die tiefe Stimme hat ein bisschen gemacht, dass auch was in meiner Hose sich bewegt hat. Hm. Verständlich. <laughs> fand es auch richtig cool, dass er so Sachen aus dem Video reingenommen ja. haben, weißt du? Der Text war, das fand ich auch sehr cool. Bei dem hier von Moonfire fand ich super cool, dass er mal im Gegensatz zu den anderen auch auf Englisch mal was gemacht hat. Fand ich sehr mhm. cool, dass der Text halt doch sehr, sehr, sehr angepasst war auf uns beide. So mit den Sachen aus dem Stream ja. und so, wo wir zusammen gestreamt haben. Und dann dieses, dieses das fand ich auch sehr cool. Stimmt, das gesampelte cool Uff, also sehr angepasst. Dadurch, dass es drei so unterschiedliche Songs sind und wir den Song Contest für 100 Euro gemacht haben, würde ich einfach vorschlagen, dass wir einfach drei Gewinner haben und dreimal 100 Euro. Finde ich super. Finde ich super. Oder? Ja. Denke ich, Finde ich auch. sehr, sehr klasse. Also eben war gerade Weihnachten, weißt du, da kann man auch mal äh, ja. nett sein. Sehr richtig auch. Das fühlt sich sehr richtig an, allen dreien alle drei sind Sieger, alle teilen sich den ersten Platz. Ich hoffe, die Und? packen die alle auf Spotify, damit ja. ich mir die in meine Playlist packen kann. Ich bin wirklich verliebt. If this wins, I put it on Spotify. Let's go!